Uite, în seara asta vreau să-ți vorbesc despre a învinovăți. Mulțumesc, Mirela. M-am uitat în Dex și este așa, a considera sau a declara că cineva e vinovat, a acuza. Și dă și exemple uh, luate din opere literare. Uh, stăpâna mea mă învinovățește nedrept, negruții. Uh, frații mă învinovățesc, prietenii m-au lăsat, conachi. Mi s-a părut așa interesant că în Dex sunt date exemple din opere literare. Uh, sunt aici lângă acest uh, drăguț care pare învinovățit de către cineva. Și mi-aduc aminte când mă simt învinovățită de către cineva, dacă aș putea să am uh, curajul și liniștea să-i spun acele persoane, știi ceva, mă simt nedreptățită și mi se pare că tu vezi ceva din tine înăuntru meu atunci când îmi spui tot ceea ce îmi spui învinovățindu-mă. Și poate dacă am avea curajul ăsta, s-ar rezolva problema și de o parte și de alta. Tu ce părere ai? Ceau!